Bruh. First blood. Bruh. Bruh. Bruh. Double kill! <laughs> yeah. <laughs> First blood. दादागिरी करेगा तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं समझा Double kill! चल भाई मेरी मार मेरी मार भाई ऊपर जा भाई ऊपर जोन में जाएगा भाई भाई भाई भाई क्या भाई भाई क्या no brushing Are you sure about that? his name is John C. पे हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा नहीं फर्स्ट ब्लड Triple kill. खत्म bye bye tata goodbye गया